每次听到他唱歌，都充满了治愈的力量，能够让自己的内心慢慢的安静下来。他空灵的歌声真的能让人沉浸其中。说到这里，相信这位歌手的名字大家应该都能猜到了。没错，他就是卡布勒周深了。二月一日，酷我音乐对一月二十五日至一月三十一日一周歌曲进行了盘点。 就是大家都比较熟悉的酷我音乐星耀人气榜了。通过这周的榜单，会发现，在前五位中，周深有四首歌上榜，分别是《归处》、《画卷》、《化身孤岛的鲸》、《我是你的谁》。周深一个人竟然占了前五名的五分之四的席位，真的是太厉害了！这四首歌可以说都是非常的好听了。《归处》获得榜单的亚军，是电影《侍神令》的主题曲。 这首歌也是延续了周深一贯深邃唯美的风格，扎实强大唱功，营造出与影片主旨紧密贴合的意境。光听到这首歌曲，就非常期待大年初一上映的这部电影了。画卷是衣上中国的主题曲。说实话，这首歌在酷我音乐上霸榜很久了。这首歌曲有一种意境美、人文美、历史美、自然美，歌声随思绪飘过千古，走向未来。 看出传统文化的博大精深，《化身孤岛的鲸》这首歌你不听现场，尤其是感受不到那种美和震撼。已经看过周深在很多舞台上现场演唱这首歌了，但是每次看到全场的蓝色海洋和一只鲸鱼的画面，都是满满的震撼感。而周深就给人就是那头蓝鲸的感觉。为了唱歌的梦想，在音乐的海洋中不断向深处游去。 但是他绝对不会身处孤岛，因为有众多生米的陪伴。第五首上榜的歌曲就是《我是你的谁》了，这首歌在七夕情人节上线，尤其是歌词“我是你的谁，我是你的谁，在你的世界，理智断了线”，这还用问吗？生米们的心里，你是我们的最爱。和光同尘，不为盛名而来，不为低谷而去，和光同尘。 为你而来，有你我在。这句歌词送给挚爱的周深。你的一切努力与坚持，都在这一刻得到了粉丝与专业人士的认可。还好你一直在唱歌，不然我们就听不到如此美妙的歌声了。一步一个脚印，踏踏实实走过来，用心演绎每一首歌，使自己走向更大的舞台，获得越来越多的人的喜爱。这就是宝藏男孩周深。 没有所谓的幸运，只有用心，最好每一件事，付出绝对的努力，收获成功的喜悦。逆光而来的你，配得上世间所有的美好。在一月二十九号的中国歌曲 TOP 排行榜颁奖晚会上，一切都圆梦了。恭喜周深荣获最受欢迎影视金曲奖《此生为你》和最受欢迎男歌手奖，这绝对是重量级的奖项。除此之外， 周深还获得最佳男歌手奖提名和最受欢迎金曲奖提名。虽然只是提名，但是这是一种鼓励和认可，我们会有上升的空间。期待周深为我们创造更多经典歌曲和舞台，一步步走向属于自己的巅峰。周深追随自己的梦想，我们追逐他的背影，我们一起在成长的路上进步，拿到属于自己的勋章。在颁奖晚会上。 我们不仅可以欣赏到周深演唱的《此生为你》，还是一如既往的好听，空灵的嗓音唱出张无忌和赵敏之间的爱恨情仇，让人沉醉其中。话筒对周深很友好，我们自带幽默感的周深又贡献了不少表情包，还不止一次夸赞今晚的话筒，看来以后的活动都要安排这样的自动升降话筒了。此生为你，不负相遇。 我们会陪着你，一起走向更精彩的舞台。你喜欢周深吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。本文语音技术服务由。